مساء الخير آه، انا اسمي هناء آه، مهندسه معماريه انا بس هتكلم عن الائتلاف بتاعنا بس هو في ورانا في مجموعه كبيره يعني ومسامحين اني اتكلم باسمي بس في فرصه نشوفهم اكتر من خلال الفيديو ده حاجه بس هنشوف آه، ارض الاول في القاهرة احنا مكاننا هنا آه، دي دي واجهة بتبين الحائط الأمامي للمنطقة أو حدودها مع المهندسين بس هو هنا في شارع ثلاثه الزمر موازي ليه الناحية التانية منطقة المهندسين دي منطقة أرض اللواء بتبين الحدود مع المناطق التانية والشوارع الرئيسية اللي فيها بنشوف مثلا هنا المدني وهنا دي حدودنا مع آه، منطقه المهندسين ده مثلا ارض هو المدخل الرئيسي آه، للسيارات والمشاة في عندنا مدخل مشاة تاني هو آه، قصر الإليزيه دي منازل المعتمدية اللي اتعملت بعد الثورة دي حسنت كتير من حركة السكان سواء في المعتمدية أو في أرض اللواء هنا ده محور 26 يوليو دي دي حدود المنطقة اللي احنا بنشوفها كده لكن لما بنشوف عن المخطط نهاية التخطيط العمراني بنلاقي حدود مختلفة دي اهم المشاكل والتحديات اللي بنشوفها في ارض اللواء ففي مثلا عندنا اول حاجه طلعت الزمر طلعت الزمر حاليا اخر ما توصلت اليه ان في مشروع لردمها وتحويلها لطريق آه، سريع آه، زي الدائري آه، في عندنا مشكله زي زي بقيه المناطق غير الرسميه وهي التعدي على الاراضي الزراعيه في نقص في المداخل المتاحه للمنطقه فمفيش مثلا غير مدخل سطحي واحد للسيارات وهو المسلقان ومعابر المشاة معبر واحد وهو آه، ممر الإليزيه دي مجموعة المشاريع اللي تمت قبل الثورة يعني بنتكلم عن الخدمات اللي حصلت في أرض اللواء فاحنا ما بنقولش إن احنا كل الخدمات الحالية دي نتيجة بعد الثورة في حاجات ظهرت قبل قبل الثورة كانت نتيجة آه، جهد المحليات ونتيجة الحكومة نفسها بتعمل آه، بتوفر البنية الأساسية وبتوفر خدمات آه، ففي مثلا ده مجمع مدارس القدس وفي عندنا ده المنطقه دي منطقه الخدمات العامه اللي موجوده في المنطقه اللي هي زي الوحده المحليه ومركز الشباب والوحده الصحيه المساء مر كتير من التجارب والمحاولات من المحليات القديمه ده ممر الاليزيه ده كان نتيجه آه آه بالنسبه لجمعيه اداه جمعيه المراه والمجتمع آه، آه، بتظهر فيها ربطه بمجمع المدارس اللي موجود في المهندسين وظهور فكره المشروع ده جت نتيجه دعوه الجمعيه للمحافظ وبدا يقول لهم انتوا محتاجين ايه لمنطقه ارض اللواء فبدات الجمعيه تقترح احنا عندنا الولاد بيعدوا آه، المنطقه الثانيه ناحيه المهندسين عشان يروحوا المدارس فمن هنا جت ان مكان الكوبري ده كله علاقه بالمدارس اللي موجوده آه، احنا بقى الائتلاف الشعبي اتطورنا ازاي ونشأنا ازاي بدأت زي بقية اللجان الشعبية بعد الثورة بدأ يحصل احساس بالانتماء للبلد والناس عايزة تعمل حاجة بدأت اللجان تتشكل وبيهتموا الأول بتأمين المناطق بعد كده بيتطور دورهم لتوفير الخدمات آه، فبدأت بدأنا الأول باجتماعات مع الأهالي في مركز الشباب آه، كان كان التوجه الرئيسي ممكن يكون السياق وقتها كان مؤثر هو التوعية السياسية لكن نتيجه الاحتكاك بالناس والتعامل معاهم اكتر بداوا يقولوا احنا محتاجين خدمات اكتر فكانت الاليات المتبعه لتوفير الخدمات دي كان تنظيم وقفات احتجاجيه آه، او لقاء ولقاء مسؤولين وتطور ذلك آه، ان احنا بنقول عايزين مثلا فكره مشروع احنا عايزين انابيب في المنطقه مش الفكره ان احنا دايما نبقى موفرين للانابيب في ارض اللواء بس بنحاول ننزل سعر السوق اللي موجود ف بنحاول ناخد حصه من الحي ونوزعها بسعر التكلفه فده ساهم في ان سعر الانبوبه ينزل لحد ما تم توصيل الغاز الطبيعي في المنطقه كلها. آه، من من الحاجات اللي اشتغلنا فيها كنا بنشتغل بالتوازي مع توفير الخدمه في فكره ان احنا لازم نكون مرتبطين بالسياق السياسي فبندعم حملات سياسيه زي حمله الدكتور عمرو الشوكي ومن الخدمات الاخرى اللي كنا شغالين فيها برضه بالتعاون مع الحي هي رفع المخلفات اللي عند الدائري من المشاريع الرئيسيه اللي اشتغلنا فيها مشروع نقطه شرطه ارض اليوم آه، ده مثلا المخطط اللي كان معتمد من الوحده المحليه القديمه آه، دي دي كانت الفكره المخطط التصميم المقترح لنقطه الشرطه هنا على ارض آه، على ارض فاضيه هي حاليا محل الارض دي حد حاطط ايده عليها وعاملها كافيتيريا لكن بعد الثوره آه، لسه الاحتياج قائم لنقطه شرطه فبدانا نتواصل مع مع المحافظه من خلال التعاون مع مجموعات ثانيه في المنطقه واقترحنا ان في عندنا مكان آه، هو جزء من الوحده المحليه اللي ما بقتش بتشتغل آه، وقدمنا عرض ان احنا هنحاول نجهز المبنى بحيث يبقى نقطه بالتكلفه الذاتيه ما كناش بنتلقى تبرعات ماديه بس كان اي حد شايف ان في حاجه مكان محتاجها كان بيعملها بنفسه وبدا الموضوع يكبر وبدا يبقى فيه متابعه ولحد الافتتاح ما تم آه، في شهر حوالي في شهر 5 2012 وده كانت له آه، ظروف كتير يعني كان المكان مجهز حوالي شهرين ثلاثه لكن الشرطه ما كانتش عايزه تنزل تم آه، الضغط من خلال استجوابات في مجلس الشعب المشروع الرئيسي او الرؤيه الكبيره اللي شايفينها للمنطقه كان من خلال مشروع ارض الاوقاف آه، كان في مقترح من الاوقاف ان يتم عمل منطقه سكنيه على ارض مساحه 14 فدان آه، احنا كنا قبل ما نعرف بالمقترح ده كنا شغالين قبلها بسنه على ان يبقى في عندنا رؤيه لتنميه المنطقه ككل الرؤيه دي بتعتمد على استغلال المساحات الفاضيه فكنا شايفين ان مساحه الارض الكبيره اللي ليها علاقه مباشره بالمنطقه دي في في فرصه كبيره انها تبقى للتنميه مش بس التنميه للمنطقه وحدها بس كمان لحي العجوزه ومحافظه الجيزه فاشتغلنا على الرؤيه دي من خلال افكار اوليه وبعد كده تطورت الافكار دي بالتواصل مع الحي والمحافظه ان احنا نروح بيها صندوق تطوير العشوائيات الصندوق آه، بدا يتكلم ان احنا ما بنشتغلش على مناطق غير مخططه دي اولويه ثانيه الاولويه الاولى مناطق غير امنه فعرضنا آه، ان احنا نبقى متطوعين في عمل الخطه لتنميه المنطقه فتم قبول آه، ده وبدات اشتغلت معاهم في عمل الخطه آه، واستغلينا استغلنا الدراسات السابقه اللي عندنا سواء من هيئه التخطيط العمراني او دراسات عملناها بمساعده مجموعات شبابيه في المنطقه واستخدمنا الخطه دي بعد كده التوصيات اللي كانت فيها آه، صندوق ما ما كانش ممكن ان احنا التوصيات اللي كانت في الخطه ان الصندوق يطالب بيها مش عارفين ليه بس هي كانت توصيات زي مثلا ان ارض الاوقاف يتم استبدالها بارض آه، تانية وان تتحول ملكيتها لملكيه عامه فواضح ان ده كان صعب على جهه كبيره انها تطالب بده فبدأنا آه، نخلي استراتيجيتنا مختلفة تعاملنا على نشر الخطة أكتر ما بين الأحزاب السياسية آه، باعتبار الوقت ده كان مجلس الشعب آه، موجود وكنا بنستغل السلطة التشريعية اللي عندنا وقلنا نروح للأحزاب الكبيرة فتعاملنا مع كل الأحزاب احنا ما فيش ما فيش لينا يعني تأثير توجه سياسي هو اللي بيأثر على شغلنا بس احنا تأثير الحاجة الأساسية هي مصلحة المنطقة ومستعدين للتعاون مع الجميع فاشتغلنا مع مثلا عرضنا الرؤية دي عند الحرية والعدالة وحزب النور وكل الأحزاب اللي كانت وقتها آه، ولسه لحد دلوقتي فبدأت آه، الناس كلها تقتنع بالفكرة آه، بدأ يظهر استراتيجية تانية إن احنا ممكن نطالب بالأرض دي قانونيا فقانونيا ما كانش هينفع لان الارض ملكيتها معروفه للاوقاف فاشتغلنا آه، بحاجه مختلفه لساهم في تعجيل ده آه، ان الاوقاف بجد تنفذ المخطط السكني فاللي حصل وقتها ان تواصلنا مباشره بالدكتور عمرو الشبكي اللي هو كان عنده علم بالخطه وحدد لنا ميعاد مع مجلس الوزراء وعملنا وقفات احتجاجيه بنطالب بيها ان المشروع ده هيحقق حاجات كتير لتنميه المنطقه وكمان ممكن وقف معانا في في المطالبات دي اللجنه الشعبيه المتعاقبه ان في صله مباشره بالمنطقه واحنا اصلا في رؤيتنا بنقول انها للعجوزه كلها وللمحافظه فكنا عايزين نفضل محافظين على الفكره دي. آه، احنا طبعا اللي حصل من الاجتماع ده آه، كنا رايحين على اساس ان ممكن ناخد مدرسه ممكن ناخد مستشفى بس الحمد لله قدرنا نقنعهم بالرؤيه كلها وكان وقتها يعني كان في انفتاح من الحكومه انها شافت ان فعلا الارض دي ممكن تبقى فرصه آه، تبقى نموذج تاني لحديقه الازهر تبقى يعني يعني احنا اعتمدنا في نقدنا للمشروع السكني للاوقاف على على مجموعه نقط كان كلها هدفها الصالح العام والتنميه للمنطقه ككل من ضمنها ان احنا ازاي بنقدر نبني مباني سكنيه جنب السكه الحديد في الوقت اللي الحكومه بتشيل فيه مناطق سكنيه عشوائيه ازاي بنقول ان البناء على الاراضي الزراعيه عشوائيات وجايه هيئه تبع الحكومه بتنفذ مشروع سكني في مقابل ان نعمل مشروع هيخدم آه، اكتر من نص مليون ساكن وهيخدم العجوزه كلها وهيخدم الجيزه آه، احنا حاليا آه، بقالنا سنه في مرحله الاستبداد يعني في مرحله ان خلاص الحكومه وافقت على ان الارض دي هتبقى ملكيه عامه آه، اللي واقفين عليه ان الاوقاف لازم تاخد ارض بديله الاوقاف خلاص موافقه ما عندهاش مشكله فبقى سنه ماشيين بجوابات المحافظه آه، وصل لك الجواب بتاع الارض آه، لسه طيب ايه المشكله هيئه التخطيط العمراني وزاره الاسكان نروح للوزير وزير ما يعرفش ان في حاجه اسمها مشروع زي ده فنبدا نقول ليه من الاول فيعجبه الموضوع ده فكره لطيفه طيب فين بقى؟ مفيش حاجه بتحصل نبعت جوابين تانيين آه اخر حاجه وصلنا لها نهايه المجتمعات العمرانيه مش عايزه تدي ارض آه لهيئه الاوقاف فيعني ربنا يسهل يعني احنا سامعين ان شاء الله المحافظه الحمد لله المحافظه مؤمنه بالفكره واصلا كانت عرضت في مجلس الوزراء ان احنا مش مش عايزين تاني كثافه سكانيه في محافظه الجيزه آه، كان من النتائج اللي حصلت للمشروع ده ان حصل زي حصل زي تحفيز للاهتمام بالمنطقه وتنميتها فظهرت مجموعه مشاريع واهتمام بحث كبير آه، ف بأول حاجه كان كان الشغل مع جامعه القاهره ده ده كان مشروع بتا... مشروع تخرج آه، كان مع مجموعه دكاتره في جامعه القاهره دكتور عبد الحليم ودكتور نجيل ودكتور عمر نجاتي بعد كده مشروع ال MSA بعد كده مشروع جامعه القاهره تاني آه، ظهرت ورشه عمل باسوراما دي كانت فكرتها ان احنا نعمل حاجه من المخلفات الصلبه في المدينه ازاي تعمل منتج يستفيد منه الناس آه، مجموعه آه، خرائط مفتوحه المصدر وفي المدرسه الصيفيه دي عملوا تصميم لفناء في مدرسه القدس هي مدرسه حكوميه عندنا بحالتها زي بقيه المدارس الحكوميه آه، الحاجات اللي ساعدتنا كان في يعني كان في نقط كتير ساعدتنا كلها بامكانيات بسيطه احنا عددنا مش كبير في في المنطقه ممكن ما نكونش معروفين كتير بس احنا بنشوف ان احنا عندنا مبادره آه، آه، اذا اذا كان حد شايف ان فيها فيها مشكله ممكن هو يجيب البديل يعني اذا كنا احنا بنقول حاجه فعلا مش محتاجينها ممكن هو يقترح حاجه تاني ونبقى واحنا نستفيد اكتر فكان في علاقتنا مع بعض كاهل ساكنين في منطقه واحده في فئات عمريه ومهنيه مختلفه في تخصصات مختلفه آه، كل تخصص كان بيقوم بدوره آه، يعني ما كانش فيه يعني ما كنتش وحدي هقدر اعمل حاجه وفي نفس الوقت اذا كنا هنفضل ضغط شعبي فما كانش هيبقى فيه فرصه نلاقي فيه بديل آه، في العلاقات اعلاميه وسياسيه كان في تواصل مع المسؤولين كان في طبعا دعم من الدكتور عمرو الشوكي بقيه الاحزاب كانت متضامنه بس اكتر حد كان على طول بياخد رد فعل ويعمل حاجه كان هو دكتور عمرو الشغل آه، آه، كان في الفتره الاخيره بدانا آه، في في في علاقه برضو مع الاحزاب الجديده زي حزب الدستور فبدا يبقى في مشاريع مشتركه طبعا كان في دعم فني كبير مقدم لنا من المكاتب الفنيه زي الدكتور عمر وفي تواصل مع لجنه متعاقبه آه، بنشوف المعوقات او الحاجات اللي نقدر نقول انها سلبيات ان احنا عدد الافراد المكونين عددنا قليل بس كل حد بيبقى حاسس بحاجه بيفضل على طول هو بيعمل فيها بيبقى في دعم الباقيين آه، ممكن نشوف نقص العدد ده حاله عامه يعني بنشوف ان ان في مصر مين الناس اللي بتطالب ومين الناس اللي بتتحرك بالنسبه لعدد السكان الكلي فهي في في نسبه وفي علاقه ما بين التفاعل والعدد الحقيقي انا بعاني من موضوع التمثيل النسائي بحس ان انا لوحدي بس فدي حاجه محبطه آه، في نقص موارد ماليه احنا كلها امكانيات ذاتيه مش عايزين ناخد مش عايزين ناخد تبرعات من الناس ناخد فلوس آه، عشان تفضل الحاجه يعني نحافظ على نقائها اكتر عشان تعيش اكتر آه، في روتين وتباطؤ حكومي كتير في تسيير الاجراءات حاليا احنا بنعمل لنا تحول مؤسسي آه، بالتوازي مع الائتلاف احنا ما بنقولش ان احنا هنتحول من ائتلاف لمؤسسه بس هنخلي ده قائم وده قائم آه، عشان فكره ان الشرعيه بدات بتتغير آه، ماشيين مع الثوره يعني لما نقول الاول 18 يوم اول شهرين الثوره كان ليها حاجه غير دلوقتي احنا نفس الحكايه احنا يعني منها فعملنا مؤسسه ارض الحريه وهي واخده شكل الارض عشان نعمل حاجه يعني بنعمل حاجه كده يعني دلوقتي اللي حاصل آه، ان احنا بنتابع الارض دي مثلا الارض اهي اللي حصل فيها التجريف اللي احنا شايفينه ده هو اللي عملته الاوقاف وقت ما جت تنفذ المخطط بتاعنا بتاعها وبدا وقفنا التجريف ده ما استمرش للنهايه آه، في خلال السنه اللي فاتت دي لما الناس بدات تسمع ان في مشروع هيتعمل وان الدرعه هتتردم ومع تباطؤ الحكومه في التنفيذ وفي الشفافيه وعن وجود خط زمني واضح السنة على طول هي اللي تعمل ده بدأوا يقدموا الدرع وبدأوا يعملوا جراشات آه حاليا الحي والمحافظة آه بيدوا شرعية للجراشات دي هيأجروا لهم المتر ب 5 جنيه آه هو هو الموضوع مش مش سيء قوي يعني بالعكس هو في آه، زي زي توثيق بس بالعقد والعقد فيه اتفاق ان انت هتغلي وقت ما انا هنفذ المشروع بتاعي لكن احنا في حاجات تانية محتاجينها يعني مين اللي هيستفيد من الجراجات دي الناس اللي حطوا ايديهم والناس اللي بتركن عربيتها لكن في عايزين صيانه للشارع عايزين توسعه للشارع كل ده بنحاول نعمله دلوقتي وبنحاول نتابع موضوع الارض ووزاره الاسكان و... وبس شكرا